Estrelas são luzes que há muito já se apagaram. São luzes de outras eras, outros tempos. Eu tento dançar seus movimentos, brincar procurar a minha própria luz do passado. Estou vestida de branco. Mas não é possível enxergar no anoitecer. Brinco e danço o movimento das estrelas. Sinto ele mais leve. movo as minhas várias pontas. Tento trazer a luz para o centro do centro. Tentar agir explosiva e me embaraço. Sou estrela lenta de galáxia distante. tempo da minha luz. Sempre me exige espera. Com todo brinco, tempo de outras luzes. Brinco movimento de outras estrelas. E espero espero. Abro minhas pernas, ensaio um gesto espero. Arqueio minhas costas. Abro o peito e espero. Espero a chegada do movimento. Da luz da estrela lá do fundo de mim. Gela chega. Vem, vai comigo.